Kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi di channel saya, Samuel Sanipar YouTube channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sore ini kita berada di Tanjung Uncang, melihat pembangunan suatu masjid yang sangat luar biasa kawan-kawan YouTuber, sangat raksasa kawan-kawan YouTuber. Itu dia masjid yang kawan-kawan YouTuber. Mungkin kalau kita perkirakan memakan dana miliaran atau triliunan kawan-kawan YouTuber. Sangat megah, sangat bagus kawan-kawan YouTuber. Masjid umat muslim di Indonesia apa yang kita harap dari masjid ini kawan kawan ber kita berharap dengan berdirinya masjid ini kita mengharapkan iman-iman umat muslim semakin maju terlebih dalam kesadaran umat beragama kawan-kawan youtuber kita mengharapkan kesadaran umat beragama di seluruh tanah air semakin dukung dan damai kawan-kawan youtuber itu dia kawan-kawan youtuber Selamat kesayangan kawan-kawan Selamat sore, Samuel Seripar, YouTube channel Kawan-kawan youtuber dan juga kita berharap Dengan berdirinya bangunan masjid ini Kita mengharapkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dari umat muslim di Indonesia Semakin kuat dan semakin kokoh kawan-kawan youtuber Kita cinta Indonesia Cinta perdamaian kawan-kawan youtuber Bertawalah Inbounding is Salah Komokan Bantuler.